हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार में यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या बात करा था मैं आप इसीलिए पिछली स्लाइड्स को फिर से एक बार आ कि आपके सामने रिवाइज करा दूँ हम लोगों ने कल यानी कि कल की क्लास में क्या सीखा था कि आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं और कुछ यूज़ हमने द का सीखा था आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या याद रखना सबसे पहले सीखने वाले कि द का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते थे जो मैंने कल नहीं बताया था और साथ में आज ये सीखेंगे कि आज द का यूज़ कहाँ पर नहीं करते थे मैंने कहा था आपको कि आपके जीवन में जितना ज़रूरी ये जानना है कि हम लोग द का यूज़ कहाँ पर करते हैं उससे अधिक जरूरी ये जानना कि द का यूज़ कहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट लोग क्या बताते हैं हम लोगों को कि भाई देखो द का यूज़ यहाँ करते यहाँ करते यहाँ करते हैं सेम पैटर्न हमारी ज़िंदगी में भी चलता है लोग ज़िंदगी में क्या कहते हैं कि बच्चा ये काम कर लो वो काम कर लो ये काम कर लो लेकिन हमसे कोई ये नहीं कहता कि बाबू ये काम मत करो ये काम मत करो ये काम मत करो सेम इसी पैटर्न पर आज मैं बताऊँगा आप लोगों को कि द का यूज़ हम लोग कहाँ पर नहीं करते हैं बात समझ में आई लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आ जाइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या क्या सीखा था हमने कल सीखा था कि क्या होता है आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं इंडेफिनिट और डेफिनिट डेफिनिट द होता है इंडेफिनिट क्या होता है हमारा ए और एन होता है फिर हम लोगों ने कल क्या सीखा था फिर हम लोगों ने कल सीखा था फिर हम लोगों ने कल क्या सीखा था कि जो हमारा ए होता है वो यूज़ कहाँ पर होता है साउंड बेसिस होता है मतलब जहाँ पे हमारा कंसोनेंट साउंड होगा वहाँ पे ए का यूज़ करेंगे जहाँ पे वोवेल साउंड होगा वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे फिर हमने कुछ आपको प्यारे प्यारे एग्जांपल्स दिए थे फिर उसके बाद हमने क्या बताया था आपको कल कि ए का एक अलग सेंस में और भी यूज़ होता है जहाँ पर हम लोग ईच एवरी और पर के सेंस में भी यूज़ करते हैं ये हमने कल लास्ट कल क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था फिर हम लोगों ने बात करी थी इसकी आर्टिकल द की बात करी थी जहाँ बताया था मैंने आपसे कि जितने भी हमारे मोनूमेंट्स होते हैं जो चीज़ें यूनिक होती हैं वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं किसका वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे द का यूज़ करते हैं आइए आज हम लोग उसके आगे चलते हैं आगे चलते हैं इसके थोड़ा तो हाँ, सा मैंने कल गंगा वगैरह की बात करने लगे तो मैप की बात आ गई थी अब देख लेना इसके अलावा हम लोग द का यूज़ कहाँ पे करते हैं जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं थोड़ा सा मैं इसको मैं इसलिए ज़्यादा इस पर जोर नहीं दूंगा क्योंकि इस बातें आप लोगों को पता होगा जितने भी हमारे फिजिकल फीचर होते हैं जितने हमारे क्या होते हैं हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं ये फिजिकल फीचर्स मतलब क्या होता था ध्यान समझने की कोशिश करना है फिजिकल फीचर्स मतलब क्या होता है जब मैं बात करता हूँ आपके फिजिकल फीचर्स की तो याद रखना जैसे बात करूँ मैं आपसे कि अर्थ की बात करूँ जैसे द अर्थ हुआ ना द सन हुआ द मून हुआ तो याद रखना जो भी हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख देता हूँ ठीक है जैसे क्या लिखा मैंने आपसे कि द अर्थ अर्थ के पहले हमेशा क्या लगाते हैं द का यूज़ करते हैं ये बातें आप लोगों को आई होप पता होंगी द मून करते हैं ना द जुपिटर बोलते हैं बात समझ में आ रही है तो यहाँ कहाँ पे क्या करते हैं हम लोग द का यूज़ करते हैं इसके अलावा कहाँ पे यूज़ करते हैं द का याद रखना इस बात को ये भी जान लेना कि जैसे बात करूँ मैं आपसे क्या कि जितने भी हमारे न्यूज़पेपर होते हैं याद रखना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने हमारे न्यूज़पेपर होते हैं जितने हमारी मैगजीन्स होती हैं ठीक है जितने हमारे मैगजीन्स होती हैं वहां पे भी क्या करते हैं हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं जैसे मैं तो आपसे क्या बोलूँ the Times of India the Times of India T O I लिखते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया ठीक है इसे क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया क्या यहाँ पे है हम सब लोग जानते हैं कि फेमस हमारे क्या न्यूज़पेपर है तो यहाँ पे हम लोग द का यूज़ करते हैं ऐसे बता दूँ आपको जितनी भी हमारी नेशनैलिटी होती है राष्ट्रीयता जैसे बता दूँ आई एम द इंडियन हम लोग बोलते हैं आई एम द इंडियन जितनी हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं कम्युनिटीज़ बोले तो आप लोग समझ रहे होंगे कम्युनिटीज़ का मतलब यहाँ पर होता है क्या कि द हिंदू द मुस्लिम तो याद रखना कि जितने भी हम बात करें आपसे किसकी किसकी बात करें करें थोड़ा सा मैं तेज़ चलूँगा क्यों तेज़ चलूँगा क्योंकि आ, ये चीज़ें आप लोगों को बस मुझे रिमाइंड करानी फटाफट रिमाइंड करानी जितने भी नेशनैलिटीज़ हो गई राष्ट्रीयता जो हो गई नेशनैलिटीज़ हो गई जितनी भी हमारी कम्यूनिटीज़ हो गई कम्युनिटीज़ हो गई जितने भी हमारे कॉस्ट हो गए कॉस्ट मतलब जाति वाला अब सबका मैं एक एक एग्जाम्पल फटाफट लिख देता हूँ जैसे मैं बोलूँ आपसे the Indian the Indian communities मैंने क्या लिख दिया कि द हिंदू क्या लिख दिया द हिंदू द मुसलमान ये लिख दिया कॉस्ट में क्या लिख दिया the Brahmin sign one condition the Brahmin the Kshatriya ये सब क्या होगा सब कोस्ट में आता है मतलब जाति में आता है चाहे हम जाति की बात करेंगे चाहे किसी राष्ट्रीयता की बात करेंगे चाहे किसी समाज की बात करते हैं कम्युनिटी की बात करते हैं यहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग द का यूज़ खूब तगड़े से करते हैं इसके अलावा जितने भी हमारे होटल के नाम होते हैं जितने भी हमारे होटल के नाम होते हैं फेमस होटल होते हैं होटल नहीं होता होटल होता है याद रखना जितने भी बैंक के नाम होते हैं ठीक है जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं उन सब के स्थान पे भी हम लोग क्या करते हैं किसका यूज़ करते हैं आर्टिकल द का यूज़ करते हैं ये बात सब पता होगा आपको इसके अलावा याद रखना जितने भी हमारे इन्वेंशंस होते हैं जितने भी हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग द का यूज़ करते हैं साथ में याद रखना जितने हमारे ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट सेकेंड यहाँ he was the first in his class okay he was the second जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वहाँ पर भी हम लोग द का यूज़ करते हैं डेजिग्नेशन के पहले द का यूज़ करते हैं अब हम लोग ये सीख लेते हैं कि हम लोग द का यूज़ कहाँ पर नहीं करते हैं बस पाँच मिनट की क्लास और पाँच मिनट और देख लीजिएगा ठीक है कि हम लोग द का आज हालांकि आप लोगों का पता होगा कल से आप लोगों का स्टार्ट हुआ है सुबह आप लोगों की वेब तो डिज़ाइनिंग की भी क्लास चलनी है लेकिन बस दो मिनट टाइम मैं और लूंगा दो मिनट टाइम और लूंगा बस देख लेना कि हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल द यानी कि आर्टिकल द का यूज़ कहाँ नहीं करते हैं ये हम बताया मैंने आपसे क्या ये तो आपको सबको लोग सिखा देते कि द का यूज़ यहाँ करते यहाँ करते यहाँ करते लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि द का यूज़ कहाँ पर नहीं करते तो सबसे पहली बात याद रखना याद रख लेना जीवन में कभी भूलना नहीं बताया मैंने आपसे क्या आपको जल्दी किताबों में ये नहीं मिलेगा ठीक है हम लोग कुछ चीज़ें आप लोग क्या करते हैं यूनिक देने की कोशिश करते हैं जितने भी गेम्स के नाम होते हैं याद रखना एकदम साफ साफ इसको नोट कर लो जितने भी गेम्स के नाम होते हैं ठीक है जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप लोग विषय पढ़ते हो जो आप लोग गेम्स जैसे मैं क्रिकेट की बात करूं बास्केटबॉल की बात करूं फुटबॉल की बात करूं तो वहां पे कभी भी आप आर्टिकल द का यूज़ उसके पहले नहीं करेंगे कान खोल के सुन लेना जितने भी सब्जेक्ट जैसे बताऊँ उससे क्या I am studying the mathematics बिल्कुल गलत है आई एम स्टडिंग मैथमेटिक्स याद रखना वी आर स्टडिंग इंग्लिश बिल्कुल सही है we are studying the English बिल्कुल गलत तो याद रखना जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं जितने भी हमारे गेम्स के नाम होते हैं इसके अलावा जो वर्ड होता है होम सब लोग जानते हो हाउस के पहले तो यूज़ करते हैं इन सब के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं ये पहली बात याद रख लेना क्या बताया मैंने आपसे गेम्स के नाम के पहले सब्जेक्ट्स के नाम पर पहले और होम के नाम के पहले दूसरी बात याद रखना जब भी कभी भी आप विज़िट करेंगे किसको स्कूल को विज़िट करेंगे हॉस्पिटल को विजिट करेंगे आप प्रिजन मतलब जेल की बात मैं करूं जेल को विजिट करेंगे ठीक है ऐसे जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं अगर आप उस बिल्डिंग को विजिट कर रहे हैं किस परपज से प्राइमरी पर्पज से किस लिए प्राइमरी पर्पज से याद रखना प्राइमरी पर्पज से अगर आप इन जगहों को विजिट कर रहे हैं प्राइमरी पर्पज से प्राइमरी पर्पज क्या होता है मतलब कि जिसके लिए ये बनाया गया है हॉस्पिटल किसके लिए इलाज के लिए बनाया गया है स्कूल किसके लिए जी पढ़ाई के लिए बनाया गया ओके प्रिजन किसके लिए इम्प्रेजमेंट के लिए बनाया गया तो जब आप इन जगहों का यूज़ प्राइमरी पर्पज से करेंगे तो यहाँ पे कभी भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे याद रखना आप कभी भी यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे आर्टिकल द यूज़ करेंगे कब जब आप इन प्लेसेस का यूज़ करेंगे किस पर्पज़ से जी सेकेंडरी पर्पज़ से जब इनका यूज़ किस लिए करेंगे आप सेकेंडरी पर्पज से यूज करेंगे जब आप इनका यूज़ सेकेंडरी पर्पज से करेंगे तो वहां पे आप आर्टिकल देखा यूज़ जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ I am going to school for learning बिल्कुल सही है आप ये नहीं कहेंगे I am going to the school ये नहीं कहेंगे फॉर लर्निंग क्योंकि स्कूल का प्राइमरी काम क्या होता है सीखने जाते हैं पढ़ने जाते हैं बात समझ में आई हाँ लेकिन आप कह सकते हैं कि the contractor visited the school अब यहाँ पे देखो सही है कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार ठेकेदार स्कूल क्यों विजिट किया होगा क्योंकि स्कूल में कुछ ओवरहॉलिंग करानी रही होगी बात समझ में आ रही कुछ ठीक ठाक कराना रहा होगा कुछ नया कंस्ट्रक्शन कराना रहा होगा ये बात समझ में आ रही है तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं जैसे अब हॉस्पिटल में मेन होता है इलाज कराना ओके तो वहां पे द का यूज नहीं होगा अगर किसी सेकेंडरी पर्पज से यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे आर्टिकल द का यूज करेंगे ये बात आपको समझ में आ गई इसके अलावा जान लीजिएगा जितने भी हमारे मील्स के नेम होते हैं मील समझ रहे हो जो हम लोग खाने पीने का यूज करते तीसरा सीख लो सबसे इंपॉर्टेंट ये है ठीक है the is not use before the name of meals ये मील्स में क्या कहते हैं जी जैसे आप लोग ब्रेकफास्ट करते हो सुबह का नाश्ता बोलते हैं ठीक है आप लोग लंच करते हो आप लोग डिनर करते हो आप लोग सफ़र करते हो तो जितने भी हमारे खाना पीना होता है रिफ्रेशमेंट होता है लंच होता है डिनर होता है ब्रेकफास्ट होता है इन सब के पहले भी हम लोग कभी भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं ये मेरी बात समझ में आ रही है तो याद रखना इस बात को कान खोल के सुन लेना ठीक है कि कहाँ कहाँ पे ध का यूज़ नहीं करते वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है ये मतलब बिल्कुल एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है हम लोगों के बीच में कि ध का यूज़ कहाँ पर नहीं करते हैं तो आई होप आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हाँ बिल्कुल सही बात है आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि I have I have my the lunch आप कहेंगे I have my lunch around twelve noon बात समझ में आ रही मैंने क्या करा अपना कि दोपहर के बारह बजे का मैंने अपना क्या लंच लिया आई होप आप लोगों को ये बातें मेरी अच्छे समझ में आई होंगी अच्छा। कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको आज की क्लास कैसे लगी जरूर बताया करो मुझे ठीक है और आपकी जिम्मेदारी एक बताया मैंने आपसे क्या मैंने आपको जो बताया आज जो सिखाया है ये चीज़ आपको जल्दी कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना मन लगा के पढ़ना कोई भी दिक्कत हो कोई भी समस्या हो आप मुझे बताइए हम और मेरा परिवार आपके साथ है और फिर से मैं कह रहा हूँ हम लोग इन्वायरमेंट वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं आज उसका तीसरा दिन है आज फिर से हम लोग प्लांट प्लांटेशन करने वाले हैं आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी थोड़ा प्लांटेशन पे काम करिए that's all for today have a great day bye